Hapa ni mbio nyama choma. Bwana mambo vipi watu wa Rombo? Mambo vipi watu wa Rombo? Ngoja watu mkumbuke mchezi Mox, sijui kama ni kweli ni poa. Watu wa Rombo vipi mambo? hapa kama simba dume nyama ume porini ndo kama mfalme anaheshimika, anapopita anaogopeka zaidi ya vita. Kamanda wa Afrika, watalii wanaposhuka cha kwanza wanamtafuta kumwona simba, ndo hasa kilichowaleta, japo hawamli nyama, hawampandi mgongoni, labda iwe kwenye sinema, lakini bila simba yeah. bila huyu mwamba mtalii hatoridhika na huenda sione maana hata ya kuja Afrika. Ninyi yote mnajua <laughs> nchi Yeye anawinda kwenye msitu, mimi naulinda mziki wetu. Wakati simba anawinda limradi apate nyama, mimi mziki naulimba kusudi nipate heshima. Simba bila nyama ni waza angekufa njaa, hata mimi bila heshima ningekosa motokaa. Simba awindi ili aibe windi ili aimbe yeah. Simba winde ili ashibe. Basi ndo kama mimi siwaponi mradi niimbe yeah. Kama simba anavyowinda msituni bila kelele, basi ndo kama mimi nitailinda hifani mpaka milele yes. Simba kama simba wala fanani na swala, hata mimi kwenye kuimba sifanani na mafala. Oh, kwanza siuzi sura, kwanza siuzi sura gani jinsi unavyomwona swala, hata kando barabara unakuta anakula kula. Kumwona simba porini mpaka umsake machimbo yake, ukimwona barabarani basi na safari zake. Ndo kama mimi, japo Moro ndio nyumbani, ila usidhani kwamba ukifika utaniona njiani. Muulize Kalima Ndonga, mdogo wangu. Asante sana, tena naamini sana leo tunafanya kitu kikubwa sana hapa, kwa sababu tuko wengi wale watu wa mziki wa enzi zetu watulie, wasikie mziki ya kila aina. Mateso unayonepa unanichoma mkuki moyoni, siwezi tena kuishi duniani nawe. Majesha huruma yako we mama, majesha huruma yako we mama. Inspekta naye apande sasa kutusikia. Niite na Baba ukipenda, niite na swali. Niite na sababu ukipenda, niite na swali. Anasema oh. wema peponi kamanda, anasema wema peponi anasema peponi kamanda, anasema peponi Vipi wangu bana, naona umesisi, unaonekana kama moyono na machozi, au diri zako leo sawa, jinsi unavyoonekana yangu nimefika na kuona makosa. Yeah, that's Baba, that's Rahim. Sanwaire. Yeah, big up to Rombo Marathon of Sio. Yeah, that's Baba, leo tunakamua mpaka kuchwe. Yeah, mpaka kuchwe. Nishakuwa mtu mzima mimi. Yes. Mambo mambo. Mko poa? Kwani hapo ulipo unafanya nini? que acudo ahora. Hey! Atrás yo kuu huu umati wote huu pamoja na sisi wadau hapa ni kwa ajili yako. Umefanya jambo kubwa sana mheshimiwa, tunashukuru sana kwa hili. Kwa hiyo mimi niseme tu pamoja na waratibu kwa ajili ya kuwaletea burudani, lakini pia kama ilivyo ada, mazoezi tunasema mazoezi ni tiba, mazoezi yeah. Ndio maana Karim Mandonga anaweza kupiga zile ndoige na peraso peraso. Aminia. Tumevuka mabonde na milima, vikwazo vingi tulisimama wima, walichazusha vingi vioja, asali wa moyo tuko pamoja, wewe asali wangu kwa ziki na faraja penzi. DJ vipi, unakunya nchi unaogopa watu wasikuchungulie? <laughs> Hebu DJ tulia tulia, tulia, tulia. Mbona una pressure baba kama unakunya nje? <laughs> Mimi naongea na watu wangu bwana. <laughs> Wewe ndiye asali wangu. Kwa siki na faraja mbezi. Ingawa sema mengi midomoni mwao. Sisi wajali yao. Wanachezea sharubu sababu masaji na mixa tabu umng'aro na wapa ghadhabu babu ya wapa adabu raia wanagambeka wako wima juujuu vipazi vya kututega wametinga madu ya kimodo na vijunga wameshaini pratinyu ah. ni dau juu ya dau noti naleta dharau anapandia cha juu ya kanga na bata mbaradani matata mpaka dare samsu ngwaya na dakimasa wapitie wanachemba toka isizu wanafyonza wanafyonza masixnasmanokvodka na michupa ya baru hapa kuna baba kiu wali rosi na siu kama mtu wa vitali mimina ukate kiu nimekufia pia, nimekuzimikia kia, kwa kuwa maisha yangu ya ghetto kukwambia naona tena. Kama unaweza baby, njoo tuji. Lakini je, je, unaweza kula ugali kwa kulumagia na kati? Ni bwana, baadaye leo mpaka kuna kucha. Yeah, baadaye mpaka kuna kucha. Asante sana. Asante sana. Wewe. Jamani Rombo tuko poa. Mambo vipi? Woyo woyo woyo. Woyo woyo woyo. Nikisema sogi, wao wanasema dogo yani Sogi. Mheshimiwa Mkenda hapo unasema sana, DJ unajitambua. Wakimbiaji au sio eh? Watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza, jamaa mbona miaka yote wapo, halafu mili iko vile vile. Hakuna siri nyingine yoyote, ni mazoezi tu, au sio? Watu tuna watoto vyuo vikuu lakini tuko vile vile, ni mazoezi tu. Kwa hiyo tumefurahi kwamba hili jambo limetokea, na nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, next, next year please, tunahitaji tena kuwepo hapa, au sio? Eh? Lakini kwa wale wa burudani, sisi watutanii, baadaye kitawaka hapa. Njooni, au sio? Eh? Asanteni sana. Naitwa Busanga, mwenyekiti wa wasanii mkoa wa Morogoro. Tutakuwa pamoja leo naahidi tunakwenda kufanya vitu vikubwa sana, au sio? Tutafanya vitu vikubwa. Asante sana. Yesu, asante wakati huo. Asante sana.